Cəfər Cabbarlının həyatı, yaradıcılıq yolu. Bakının yaxınlığındakı Xızıda Qafar Cabbaroğlunun ailəsində dünyaya göz açan Cəfər kiçik yaşlarından şəhərdə yaşamalı olmuşdu. Qafar kişinin ölümündən sonra ailənin bütün ağırlığını ana çəkməli oldu. Cəfəri təhsilli görməyi arzulayan Şabikə ana onu əvvəl məhəllə mollasının yanına, az sonra isə mollaxanaya göndərmişdi. Daha sonra Rus Satar məktəbini bitirən Cəfər ali ibtidai məktəbdə təhsilini davam etdirmişdi. Bu məktəbdəki təhsilini o 1915-ci ildə başa vurmuş, Bakı Sənaye Məktəbinə daxil olmuşdu. Cəfər Cabbarlı bu dövrdə bədii yaradıcılıqla ciddi məşğul olmağa başlayır. 1915-16-cı illərdə onun müxtəlif jurnallarda, qəzetlərdə onlarla şeiri çap edilmişdi. Yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlayan Cəfər Cabbarlıda maarifçi realizmin təsiri aydın duyulurdu. Bu həm lirikasında, həm də o dövrdə yazdığı hekayələrdə Aslan və Fərhad, Mənsur və Sitarə və s. və piyesində Vəfalı Səriyyədə müşahidə olunurdu. Gənc şairin lirik şeirləri müxtəlif mövzularda olsa da, onlarda ictimai mətləblər aparıcı yer tuturdu. O cəmiyyətdə müşahidə etdiyi ədalətsizliyi, laqeydliyi, aclıq çəkən, səfalət içində yaşayan insanların acınacaqlı vəziyyətini təsvir etməklə, qürub çağı bir yetim, sən də bir, dilənçi, boranlı qış gecəsi və s. əsərlərində diqqəti ciddi həyatı problemlərə yönəldirdi. Cəfər Cabbarlı yaratdığı ürək parçalayan lövhələrlə zəngin adamların qəlbində mərhəmət hissini oyatmaq niyyətini də güdürdü. Qışın boranlı, məşəqqətli bir soyuq gecəsi, Cahana lərzə salır yellərin cəfalı səsi. Xərabə içrə qaranlıqda sanki var bir kəs, İnildiyor, yayılır, titriyor çəkincə nəfəs. Bu bir zəif çocuqdur ki, xəstə bidərman, Soyuq xərabədə yatmış, inildiyor hər an. Bu xəstə beş gün olar dəyməyib çörək dilinə, Qoca ata bu soyuqda nə cür gedib dilənə? Nəhayət oğlunu görəcək ölüm yatağında, gedib yox isə də taqət zəif ayağında. Millətin ehtiyaclarına göz yuman varlılar, millət qəmi çəkməkdən uzaq olan ziyalılar, xalqa faydası olmayan cəmiyyət xeyriyyələr, ictimai dərdlərə göz yumub, nigarına qəzəl yazan şairlər onun satirik şeirlərinin, görməmişəm, eşitməmişəm, dübarə, səbarə, görməkdəyəm, itil get, unudulmaz yara və s. hədəfləri idi. Daha çox ailə məişət mövzusunda olan ilk hekayələrində və Vəfalı Səriyə piyesində qəhrəmanlara maarifçilik mövqeyindən qiymət verən müəllif onları ya yaxşı, ya da pis əməl sahibi kimi təqdim edir. Yazıçının həyat və yaradıcılıq təcrübəsi artdıqca O ictimai ziddiyyətlərin səbəbini, kökünü daha dərinlərdə axtarmağa başladı. Bu solğun çiçəklər Nəsrəddin Şah piyesində özünü aydın göstərir. Cəfər Cabbarlının az sonra qələmə aldığı Trablis müharibəsi və ya Ulduz, Ədirnə fəthi piyesləri Türkiyə ilə bağlı olub mürəkkəb tarixi siyasi hadisələrlə zəngindir. Yazıçının yaradıcılıq axtarışları bu əsərlərində də davam edirdi. Onlarda realist və romantik cəhətlərin olduğunu təsdiq edən səhnələr vardı. Bu axtarışlar yazıçının sonrakı illərə aid yaradıcılığında da müşahidə olunur. Azərbaycanda baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr, kapitalist münasibətlərinin dərinləşməsi və bunun doğurduğu fəsadlar Cəfər Cabbarlını dərindən düşündürür, dünya görüşünə və yaradıcılığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edirdi. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaranmasını sevinclə qarşılayan Cəfər Cabbarlı parlamentdə stenoqrafçı kimi çalışır. Azərbaycan qəzetində mütərcim vəzifəsində işləyir. Milli dövlətimizə dərin rəğbət bəsləyən sənətkar bir-birinin ardınca səmimi şeirlər, sevdiyim, Azərbaycan bayrağı və s. yazır. Milli dövlətin süqutu ona ağır təsir edir. Gənc ədib ömrünün ən böhranlı günlərini yaşayır. O, Bakı Sənaye Məktəbini 1920-ci ildə bitirir. Elə həmin il Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində müxtəlif işlərdə tərcüməçi, stenoqrafçı çalışan yazıçı bir neçə dəfə həbs edilmiş və müəyyən şərtlərlə azadlığa buraxılmışdı. Taleyini teatra və bədii yaradıcılığa bağlayan sənətkar coşqun fəaliyyətinə ara vermir onu yeni quruluşun mədəni inqilab siyasəti cəlb edir. Xalqının inkişafını, mədəni tərəqqisini həmişə arzulayan yazıcı mənəvi rahatlığını bu istiqamətdə çalışmaqda tapır. Bir-birinin ardınca yaratdığı əsərlərin qəhrəmanları xarakterlərinin mükəmməl, məqsədlərinin aydın olması ilə fərqlənməyə başlayır. Ədalətsizliklə barışmayan, altın dünyasının əzici qaydalarına qarşı çıxan aydın, konkret məqsədi, dəqiq mübarizə yolu olmayan, dumanlı arzularla yaşayan etirazçı obrazdırsa, Oqtay uğrunda çarpışdığı qayəni bütün incəlikləri ilə dərk edən, mücərrəd fikir və danışıqdan uzaq olan ədəbi qəhrəmandır. Elxan isə od gəlini ondan fərqli olaraq öz mübarizəsində ardıcıl və qətiyyətlidir. Xalqının milli azadlığı uğrunda işğalçılarla ölümdirim mübarizəsinə girişən Elxan öz ideallarına həmişə sadiq qalır və bu yolda heç kimə, heç nəyə güzəştə getmir. Romantikanın qovuşduğu realizm əsasında yazılmış və böyük uğur qazanmış Od gəlini faciəsi dramaturqun yaradıcılığında yeni səhvəyə keçid üçün zəmin oldu. İndi onu mədəni inqilabla bağlı problemlər yeni qəhrəmanlar düşündürür. Bu düşüncənin bədii axtarışları nəticəsində Sevil, Almaz, Yaşar, dönüş pyesləri yaranır. Geriliyin, köhnə fikrin əsiri olmaq, yeniliyə qarşı çıxmaq kimi məsələlər bu əsərlər üçün ortaq cəhətlər sayıla bilər. Lakin onlarda bədii həlli verilən problemlər fərqlidir. Sevildə qadın hüququ, Almazda kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi, Yaşarda elmi-texniki tərəqqi, onun tətbiqi, dönüşdə mədəni inqilab və yüksəliş diqqət mərkəzinə qoyulmuşdu. Sevildə müəllif qadın azadlığı probleminə sələflərindən fərqli yanaşır. Qadınlar kişilərlə bərabər hüquqlu olmalı, sərbəst işləməli, heç kimdən asılı olmadan yaşamalıdır. Avam, gözü bağlı, başqasının möhtac olan Sevil yeni həyatın verdiyi imkanlardan bəhrələnərək savad alır, inkişaf edir, qadın azadlığının müdafiəçisinə çevrilir. Almazda yeni həyat quruculuğu kənddə baş verən hadisələrin zəminində açıqlanır. Almaz müəyyən səhvlərə yol versə də, maneələrə qarşı mübarizədə tərəddüdə yol vermir, qətiyyətli və cəsarətli addımları ilə yeniliyə qənim kəsilənlərin ümidlərini puça çıxarır. Yaşarda təsvir olunanlar zaman baxımından Almazdan sonrakı dövrə aiddir. Almazla açıq mübarizə aparanlar maskalanaraq indi Yaşarla vuruşurlar. Lakin yenilik qarşısı alınmaz güc və sürətlə irəliləyir onun təntənəsi addım başı duyulur. Yaşar və onun həmkarları əldə etdikləri elmi nailiyyətləri kənddə uğurla tətbiq edirlər. Müasir həyatla teatrın əlaqəsinin gücləndirilməsi, repertuarın daim yenilənməsi, aktyor sənətkarlığının artırılması, teatr tənqidinin sağlam olması və s. dönüşün qəhrəmanı Gülsabahın fəaliyyətində mühüm yer tutur. Bu ədəbi qəhrəmanlar müəllifin vətənin tərəqqisi, xalqın mədəni inkişaf arzularını ifadə edirdi. Cəfər Cabbarlı insanın mənəvi azadlığına düşmən kəsilən, sərbəst inkişafına, fikir və düşüncəsinə keçilməz səhət qoyan quruluşun, sosializmin az sonra üzə çıxan gerçək yüzünü görsəydi, şübhəsiz yeni həm də fərqli məzmunda əsərlər yaradardı. Cəfər Cabbarlının 1931-ci ildə qələmə aldığı 1905-ci ildə əsərində izlədiyi niyyət çoxcəhətlidir. Onlardan biri və başlıcası kütlənin nəzərini inqilabdan uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə iki xalqı bir-biri üzərinə salışdıran Rus çarizminin müstəmləkə siyasətini göstərmək idi. Əsər müəllifin gizli niyyətini ifadə edən mətinaltı mənalarla zəngindir. Hekayə yaradıcılığının sonrakı dövrlərinə aid olan Dilarə, Dilbər, Gülər, Firuzə və s təkcə mövzu ideya yeniliyi ilə deyil, orijinal bədii keyfiyyətləri ilə də diqqəti cəlb edir.